welcome to back my channel new India जिसमें गैस फ्री फायर में अनजाने इवेंट्स आते रहते हैं तो गैस जैसे इवेंट्स आपको मैं दिखाता हूँ वैसा फ्री फायर इंडियन सर पे नहीं देते तो गैस कुछ ही इवेंट्स देते हैं तो गैस चले तो गैस मैं आपको कई सारे इवेंट बताता हूँ चले तो करना परेशान हो गए हम लोग ढाई साल से ये भी परेशान हो गए लक्की विल में चले जाते हैं तो गैस मेरे को यहाँ पे सिक्सटी ऑफ लगा है तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये राइस स्टार का बंडल और ये कई सब bundles and weapon vouchers and token वगैरह मिल रहे हैं तो गई यहाँ पे आपको कम से कम दाम में आपको डायमंड्स कम खर्च करने पर भी मिल जाएगा तो चलिए गई अगला में समुराई बंडल का इवेंट दिखाता हूँ कुछ भी कुछ भी नहीं समुराई बंडल तो यहाँ पर आपको जितने हमें टोकन्स इकट्ठे करते हैं और बाद में ये समुराई बंडल मिलता है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ तो फ्री फायर में गैस मुझे यही वाला बंडल बहुत ही बढ़िया लगा गैस तो ये नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गैस तो, तो यहाँ पे आपको ये इवेंट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है गैस तो आपको मैं दिखाता हूँ प्राइस पूल में गई तो यहाँ पे आपको ये टोकन में क्लिक कर रहा हूँ वो इकट्ठा करना पड़ेगा पूरा समय बंडल एंड काटाना का स्किन और कई सारे कैरेट्स भी वेपन कैरेट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आपको स्पिन कर लेना है स्पिन करने के बाद यहाँ पर आपको समय बंडल मिल जाएगा खत्म bye bye tata good bye गया